चीटियाँ तो चल रही हैं चीटे चल रहे हैं आ डॉक्टर साहब पिज़्ज़ा का बदला तो ना ले रहे क्या दे सकता हूँ लस्सी वस्सी चाय वाय